jose chakala abasinga gwe muyita landiroad yagenze mu amerika yagenze mu amerika mwe abasinga landiroad oyo oba oyo omwana gwe bayita jose chakala mulaka mumulabidde wano kuki ku tiktok oba ku internet oba ku facebook kuba nayo content wagendayo naye ffe ababadde mu makindi omu kuba ffe tukuze tugenda mu makindi oyo omwana tumumanyi he comes from a very humble background geto yut geto yut nga bonalaba nga bonalaba mm, alien skin nga bonalaba omwana yenayenayena eyeyiya nga bolaba busibitokas busibitokas obwo bonna bonna bonna bwana buva from a very humble background baana bambi batoo abeeyiya but ono omwana yatandika yatandika dansa ngaazina mazina era akamanyi okuzina dansa kemulaba kajoze cyakara oba abasinga gumumanyi nga landiroad naye ono omwana namulabamu ekintu kimu amanyi ekintu kyebayita perfectioni n'okubeera focused okubeera nga oli ku mulamwa kali ka dansa ngaera buno mukola dansi ne bashuutinga buvidiyo bwabwe ne babussa ku youtube nga baabukolakola dda bambi nga tebukwata nayo nga tebufuna na views like nga bubwomanyinga entandikwa tebanyangu laba tiktok bwejja bwe bba nekajoyini nga tiktoko nekatandika okukola kontenti waako oyo wokuba landiroodi kyekasooka okusooka okumanya ko ngako omanyi ku tiktok mulimu agamba nti ze kontenti owange nja mukola nyambadde miziina abo bangi era nabo bafuna views omulala n'agamba nze nja mukola mpemula abo bangi nabo bafuna views ono n'agamba nze owange nja mukola in an african way okitegeera mwana wa maama ngaono omuwala asinga okuba ne following oyo so naye yagendako eyitalaawo ee eh, oyo omuwala oyo alina following eyamanyi yamukola alina naafrican we so kino kino tiktoka wenawenawena olina okukiyiga gwe wenawena content kuliyeta akola content olina okumanya kikyosavinga audiensi yo olina okumanya ensonga lwaki abantu bajja kukomawo balabe kontenti wo sikumala gakola olina okuyiga ekyokukola ngaonakola kontenti kobeere mwogezi kobeere munnakatemba kobeere ngaokola ki kobeeremu abakola videos eza traveling ezaki olina okumanya tageti nakati kano ka video ndi ku baana bano ba content creata nga bolaba jose chakara nti yazanyanga landiroad oba okitegeera mwana amaama ye yategeera audience ye n'amanya ki ekyokugiwa ayambala abeera smart teyeenyigira mu ntalo ne bwe bamusojja batya bagezezzaako nnyo okubeera nga bamugeraageranya ne mixims tofany naye tavangayo kubeera ng'alumba mixims tofany ne mixims tofany musajja tatya ntalo <laughs> musajja tatya ntalo naye olw'okuba kano kali hambo tekavangayo okubeera nga kamulumba ne babageraageranya batya naye tavangayo okubeera nga alumbani ngaalumba jose chakara kati olwokuba nti kanakana kakola kontenti waako ka jose chakara nti ali kiriini kabeera simat ate kakola ebintu ebireeti nga ku mbeera y'abantu e uganda abantu abasinga tuli baki tuli bapangisa kukonkona kokokoko omwezi guweddeko kati eh, omunauganda walaba vidiyo za jose chakara zimuzaamu essuubi zimuwa essanyu eh? olireetinga ne landlord ne bwobanga wagaggawa leero olina okubanga wapangisaako aba population esinga obungi mu uganda so kyova olaba contenti wajoze kyagala akola ki agenda wala olwensonga azanya ku mbeera eriwo takoppa talina sikiti ya mu nigeria gyakoppa n'emu ye azanyanga ye w'omutiira awo wemuwera credit era ngamba jose chakara yomu ku baana abazanya tiktok asinga okubeera creative jose chakara oyo kali soso creative bacontent create abasinga ku tiktok kuno bayoza mu content waba nigeria bayoza mu content waba sabinusu waba fane buloso wabasirini tokazi abasinga mwebayoza naye kanakana tekayoza kontenti waako kajja nomulamwa gwako gulinakyo <laughs> tekalina bwe kayozezza kati kontenti waako mulaba wakatusiza eh? olwensonga nti ali othentiki kontenti waako yakatusiza mu amerika baka nominati ze mu cinematic awards cinematic awards nezikasindikira invitation bwezaka sindikide invitation nekagenda kwembase nekafuna visa mupuliriza bana ba mama kati kayingidde kali mu america kiri gye kali okubeera nga kadde uganda oba obutadda naye obulamu bwako busobola okukyukira awo wenyininyininyini naye nga kyatandikira kubeera kakola content owaki ali authentic abanabikola muyige okubeera authentic muyige okuyiya ekintu ekipya ate n'okubeera nga mukola content awaamakulu si content owookuwemula mwabawemulira ku tiktok temugenda kulaba nnyonyi <laughs> mwabawemulira ku tiktok facebook biki youtube content owo bwabeera wakuwemula wakulumba abantu togenda kulaba ku nnyonyi wano bwe tugenda okudda mulaba obwo obwana kati kagenze mu amerika mujja genda n'okwetegereza mulimu batiktok abalala bagendako edubaayi awo bagendawa awo enzigi ziba zeggula kitegeeza bw'otandika okulinya ennyonyi ngaoli girinyedde ku kontenti gw'okola kitegeeza awo oba otandise okulaba gy'okolaki gy'ogenda abasajja basabinusu abanigeria kontenti waabwe abalinyisa ennyonyi londoni amerika wa so abanayuganda nammwe ba content creator muyige content omulungi muve mukubeera nga mwewemula ku tiktok muve okubeera nga muvuma abantu muve mukubeera nga content gwe mukola abatoolako otherwise bwe mutakole content ali authentic ate nga mwewe ekitiibwa temugenda kulinnya nyonyi nga jose chakara congratulations jose chakara big up on the yosof kiri gy'oli okubomba mwana wa maama oba okuddayo e uganda naye nga advise gyensinga okukuwa oba esinga bomba yita mu myasa obulamu awo butandise amerika ggulu lya ku nsi big up jose chakara eva anti ndowooza olaba ndi eno apangisa bali batya <laughs> eh, awadde wina uno wano sebo ambawakana abalala biki biki biki <laughs> tebwetuga tebetuga eh, simanga uganda ekutta omuliro nze Lodi. bombo kaule, bombo kalule eh? kyekyo blood nga neboye takisinga emboye lwaki tompamulanga nensikamu nefuna ku vibe mesaba mbimanyi mpa mwana wa maama katono yakipya takisi nange nfune ku vibe nge awo katono sobola kulabisa eh! abasajja baginyeredde ddala bakitandise okuva etwayengedde gwe guno omulembe okuba gwabavubukamuganda eh? wange ompadde ki koleta muganda wange baba ofuuse ki eh? jesus pastor hey! Omana kanjaku. Omana kanjaku mulabe. Mama omana kanjaku. Hatu mwamba dede zine. Bande mfuse chibanangu. Kuna kita. Mvira mu. Mvira mu hau. Ngana uchichi. Kuna kita. Kwa bande ngakuba. Kuna kita kwa bande ngakuba. Mfuse monti. Kuna kita. Eh. Ngana wangiliru. Omazamani. Bichi mwamba dede. Kuna mungu nyuanga tori dede.